Resurslarımızı əlavə etdikdən sonra artıq zaman yolu əməliyyatlarından istifadə etmək vacibdir. Zaman yolunda treklər görürsünüz. Ən üstdə olan trek ə, e, ən öndə görsənən trekdir. Xırda göz ikonu vasitəsilə bu treki görünməz edə bilərik və qıfıl ikonuna kliklədikdə isə həmin treki blokluyur və digər komponent əlavə etməyə icazə vermir. Solda gördüyünüz şaqili düymə treklərin hündürlüyünü ayarlamaq üçün istifadə edilir. Plus düyməsi isə yeni trek əlavə edir. Və digər gördüyünüz rəqəmli xətkeş isə zaman xətkeşidir. Bu hissənin üzərində daha bir alətlər paneli var. Onlara nəzər yetirək. İlk iki düymə undo və redo. Geri və irəli düymələridir. Ctrl Z və Ctrl e, Y, Y e, qısa yolları vasitəsilə də istifadə olunur. Qaytikonun cut yanındakı copy, onun yanındakı isə paste əməliyyatlarını icra edir. Müvafiq olaraq Ctrl X, Ctrl C və Ctrl V. Digər ikon isə split, yəni seçilmiş komponenti kəsməyə imkan yaradır, ekranda gördüyünüz kimi. Lupa ikonuna klik edəndə bütün komponentlərin ölçülərini hamısı bir ə, e, səhifədə görünəcək şəkildə tənzimləyir digər scroll düymə vasitəsilə özünüz ölçüləri tənzimləyə bilərsiniz. Zaman tunelində resurslarımızı yükləyərək, kəsək və yer dəyişmədək nəticəyə baxaq. Siz də özünüz ardıcıl olaraq bu cür sadə videolar düzəldib zaman yolu əməkdaşlarını praktika edin.